Um... මුළු කරන්න ආදරේ කියාගෙන ආසයි අඳුරේ ඔය සිනා දකින්න කුරුළු වෙන්නේ කවදාදෝ මගේ හදවතට කියන්න මට සුදු නංගේ හනි හනිකට I love. සයි ජීවිත පුරාවට තුරුලටගෙන ආදරේ තියාගෙන සිමින්නා සයි ඔය රතු තොල් පෙති ලස්සන ඔබේ ඔය ඇස් දෙක දිහා බලන් ලස්සන ඔබේ ඔය ඇස් දෙක දිහා බලන් සුදු නංගිගේ ළඟට වෙලා ඉන්නට ආසයි ඉන්නට ආසයි අනේ ළඟට වෙලා සුන්දර වෙන තුරා මගේ දිවියට ගන්නට ආසයි සුදු නංගේ අත ගන්නට මගේ ජීවිතේ ඔබට දෙන්න caught in the crossfire